2022 yilning eng dahshatli zapal videosi achinarli tomoni shuki ikki dona farzandi bor ayolning hokimiyatda ishlaydigan bir erkak bilan er o'zi shaxsan ushlab oldi. Aziz yurtdoshlar, videoga albatta o'zingiz ikki og'iz fikr yozishingizni iltimos qilaman. Zero bu videoni aynan o'sha zapal bo'lgan ayol yoki zapalda ishtirok etgan erkak yoki er Xullas hamma hammasi tomosha qilyapti. Bunga o'xshagan holatlar yana kuzatilmasligi uchun aziz yurtdoshlar maslahat yozib qo'ying, chunki kommentariyani butun dunyo o'qiydi. Sizni butun dunyo o'qiydi. Va albatta agar malol kelmasa yetdim deb 7 harakat bilan video uchun bir dona mehnat evaziga like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Alloh rozi bo'lsin kimda kim iltimosimizni yerda qo'ymagani uchun. Biz esa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz aynonda onda Maxmativ kanaldasiz. Buni sizlarga eslatgan holatda iltimos, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qizil tugmani kulrang qilib obuna qilib qo'ying. Qizil tugma esa pastda joylashgan. Aziz yurtdoshlar, bizga yetib kelgan video murojaatga ko'ra er o'z ayolini tunda bir xonalik uyda ushlab olgan. Eng achinarli tomoni shundaki, u ushlab olgan ayolining sherigi ya'ni erkak zinodoshi hokimiyat vakili deb aytilmoqda. Albatta ushbu muammo chuqur o'rganilmoqda va ichki ishlar xodimlari ham o'sha yerda shaxsan o'zi ishtirok etgan. O'ylaymanki, qayerda kim video orqali aniqlanadi. Albatta videoda oxirgacha ham ko'rishingiz tavsiya qilaman, chunki videodagi shaxslar balki sizlarning shaxsan tanishinglar bo'lishligi mumkin. Albatta videoda qoling, to'liq video murojaatni men marhamat sizlarga taqdim etaman.

eshik bir kiraylik qani ichkariga yo bizlar yomon niyatda kelmadik ha bir kiraylik san chaqirish hojati yo'q mayli chaqiring kelsin bizlar to'g'ri ma'noda keldik deymiz aytamiz 어? 事情在这边办呢？ Тази я кривя срещу. Ага. Mm-hmm. два ключик. Номерник? Номерник? Qoldi, покем. Bu uchastkovoy emas-ku? Ha. Yarim kechasi bezovta qilib, xolos ularni. O, to'g'ri. biz siz shunchaki xabarlashgani keldik biza boshqa niyatda kelmadik urushga boshlaganda men qarash niyat bor dovni don urushib kelaylik urush niyatim yo'q ha sharoitlaringizni bir ko'raylik e ha ishdan kelib chiqqandan keyin shunda temur Hanginiz tarafından özünü kirgizib yuboribmiz ekan janjalashmasdan керек O'ylaymanki aziz yurtdoshlar, o'zingizlar qasdur ma'noda saboq oldinglar, saboq chiqardinglar va albatta ikki og'iz fikringizni qizg'onmasdan yozganinglar uchun minnatdorchilik bildirgan holatda like uchun alohida katta rahmat deb videoni shu yerda tugatmoqchiman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi va siz Max kanalda kanalida edingiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.